nahi guara naiz eta gaur bertxota etorri naiz. Untxezko arrazoi bat iruditzen zait, giza eskubideak besteik ez dira azken batean, eta uste dut hori mendeku eta gorroto klase guztin gainetik daola, eta uste dut gaur bezalako bueno, kulturfesta, humorian oinarretutako kulturfesta batek, ba, ba ere du eman dezakela hortako, ez? Ibazu beldia daiz, eta etorri gehal izatzatik eh, ba, jotzea. Ba, iruditzen ba, parte hartu beharrekoa edo. Joamari Parragirre naiz, eta erezargi batzeko zuzendaria naiz. Nik uste e, dala momentu bat, eta gurasoak eta sufrimen handia eramaten duenak, eta bada momentua ba, bukatzeko lehen nago bukatu behar txanaz, eta lehen eh, horrela irutzen zizaien motiboak lege hori jartzeko, nik uste, e, hoi gelitu dala arrazoik gabe, espaldi honetan. Ni nire alias naiz, e, anotakoa naiz eta saioa edo ekitaldea aurkeztea etorri naiz Xabin Fernandez egin batea. Horrelako ekimen guztitara animatzeko e, eskatuko nioke jendeari gehien bat, e, ikusten nahi galako egoera dela medio herritarrek hartu behar dugula e, ba, testigua edo eta guk e, bultzatu behar dugula ba, hemen aurrera ba, politikariek edo dagokienei bentsat, e, ba, bueno, beraiek bentsat arditzaten beharrezko erabakiak eta hau guztia ba, soluzionatu dezaten. Kaixo, ani ba, Xabin Fernandez naiz eta ba gaur kontan etorri naiz pixkat aurkeztea edo pixkat antzerki pixkatik ja, tokatuko zaigula uste dut. Nik uste dut tren hontan denantzako leku da hola eta hoize, ba gonbidatzen dutela jende guztie tren hontara igotzea eta ea denon artean, ba tren honen zaratekin, ba norbaiti aiatzen zaion, ba soinu hoi, trenan soinu hoi eta behardien neurrik hartzen hasegean behingoz lurtantza taldean izenen dantzaitea etorri nahi. eta ba, olako ekimena behar dira bai eh, preso gaixo, bai eslarik eta etxe ekartzeko herria kanpon gaudenok erakustea barrokoi behar diteula eta bere egabe ezin deula herria gaur. Egixanen naiz, eta nato ralur dantza taldetik, ba, dantzaitea, zekin behar honetan zait, ba, alaitasunez hartu barreko puntu bate baita behiratu behar deula, eta zeren egoerak behar du baita olako ekimena. Nere izena jone da, eta ni poemen matxo bat idatziet, eta hori rezitatukoet alur dantzataldeko dantzaikiuen bitarten. Bakoitzak alde eurri dakigunetik jarri ezkeo, ba, denan arte din beharreko lan bada, olako gauzak oso importante die, denen gure egunerokotasune presente hon behartu gai badelako, eta ba, nire apoio edo emateko Aurrak daude ere kartzelan, bai. eta aurrek ere jasaten dute eta sufritzea dute dispersioa, eta haiekin nahia familia. Bai. Horregatik gaude guen den ere, bai. dispersioari diversoekin aurre duteko. Hori da. Danak zatozte igo trenera. Hoxe, hartu magoia eta pentsera ekarriko ditugu dena. Eta ara, begira ze jendetza etorri da, aldagelarik libre ez eta alako. Kotxe porreta gila joan da! Komunean, adik gara, alatzen. Esta hoy está segundo Condurón, que ya aguante seguro.